Versão brasileira. É Eu tiro meus dentes do forno com notas de lobo na pele eu tiro o maciço do corpo e atiro com barras de ouro no verme A gangue te faz subir sumir com toda bosta que falar pela net Cuidado com as palavras que trava quando não é o que sua alma pede ah. Meu slime tá de avião, eu já passei por outra condição Jovem rico com 10k na mão, em outro patamar mas eu não mudo a visão Carrega num peso, não levo pra dentro que eu sei que isso aqui vai virar Sua baby tá louca pra roubar o momento, mas deixa essas fitas pra lá De frente pros crios, só falo let's go é foda e eu sei que mudou Olhar invejando esse flow Mas ontem pularam no show oh, oh. Eu lembro da fase ruim que eu passei algum tempo atrás Mas hoje agradeço olhando pro céu Porque eu sei que nós tá mesmo Grande impulso eu levo a sério igual meu nome eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some Por isso que eu quero Por isso que eu quero Por isso que eu quero por isso que eu quero Fazer a trip na house Pique é meu Annie Rose Chuta esse balde com força Acelerando igual Forza on run Só preciso de uma bala na 12 Converto esse dólar Jovem rico, milionário investindo na bolsa Se sou é sou, mulher Quadriplico os ouvintes, eu quero que eles ouçam Minha voz, o fone da filha daquele empresário rico Que ele é torto, mas hoje ele sabe que é nós Manhã passada é diferente, o papo mais pra frente quando pisa nesses picos de boy. Ah, Patricinha se derrete. Por mais isso que tá no pescoço. Se impressiona com a espécie que eu tô guardando no bolso. Grande impulso eu levo a sério igual meu nome. Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some. Por isso que eu quero cash, por isso que eu quero cash, por isso que eu quero cash, por isso que eu quero. Grande impulso eu levo a sério igual meu nome. Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some. Sempre some. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. RGS sem estresse, ó só. Minha city no mapa. E grana pra gangue é o que eu desejo. E eu não quero dar beijo pra essas pás. Cê só me nota porque agora eu tô lutando boate, som com beat rap. sua opinião mudou, né? Eu sigo trampando em casa Razer não corta minhas asas Real trap é aqui do Braço, Underground que te amassa Nas batalham um que te massa E não adianta você se morder de inveja A minha mãe ainda trabalha e não tem uma mansão Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Ainda não tenho ADS pra poder bater um milhão Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Essas vadias não vai cortar corta minha brisa porque sabe que eu sou o paçoca com dois S. Paçoca com dois S. Paçoca com dois S. Grande impulso eu levo a sério igual meu nome. Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. 우리서 go caro 우리서 go caro 우리서 go caro 우리서 go caro